みんな元気みさきだよひなそるチャンネル皆さんお元気ですか私は風邪をひきました今日は年越しなんだ11月31日今は時間は10時半ということでね2019年のし、えー、締めくくり、えー、メスカルクイッとねちょっと行ってクイックイッとクイッと行って、えー、はい、幼虫もあっと食べて、うえー ます。はい。今 <sighs> 日ね、ちょっとあのマジほぼほぼ今日寝込んでたんです実は31日の朝、何時朝ねごさご飯を食べて、はい、その後ね3時ぐらいまであのもうずっと寝てましたねもうダメだったんだけどだからもうほんと健康第一ということでみんなは風邪には気をつけようねでね今からね あのメキシコあここのホステルで出会った、えー、ちょっと日本人のお姉さんと一緒にベロンベロンにはならないように、ね、気をつけて <laughs> えっ、ー、とねあの年越したいと思いますいやもういいよ今日がチャンスだから今日しかないからねベロンベロンなのでもね風邪ひいてるからちょっと控えたいんですけどまあしっかり2019年を締めくくって2020年も元気に健やかに成長したいと思いますよろしくよろしくお願いいたします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 じゃあ待ち合わせ場所に行きましょう così 爆地とかめっちゃなるほら鳴ってるイエーイメキシコで迎えたぜ